שולחן ערוך, סימן ה', כוונת הברכות, ובו סעיף אחד. יכוון בברכות פירוש המילות. כשיזכיר השם, השם בה' הידיעה, זה השם הידוע של בורא עולם. יכוון פירוש קריאתו באדנות שהוא אדון הכל. ויכוון בכתיבתו ביוד בי"ק שהיה והווה ויהיה. ובהזכירו אלוקים יכוון שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אומר השולחן ערוך, כשאדם מברך, חשוב שישים לב לכל מילה שהוא אומר. כשאומר שהכל נהיה בדברו, אז שישים לב שכל מה שקיים בעולם נהיה בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. בעשרה מאמרות נברא העולם. עשר פעמים הקדוש ברוך הוא דיבר, וכל העולם נברא. אז כשהוא אומר שהכל נהיה בדברו, שישים לב שהכל, כל מה שיש בבריאה, נהיה, נוצר, בדיבור של הקדוש ברוך הוא. ככה בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, גם בברכות של התפילות, פוקח עיוורים, מתיר אסורים, מגן אברהם, רפאנו, כל דבר ודבר שאדם ישים לב למילים. מה פירוש המילה לכוון? מה זה לכוון? תיקח שני סרגלים של עשר סנטימטר, אתה יכול לכוון אותם אחד מול השני, ואז כל סנטימטר מקביל אחד מול השני, אתה יכול לשים אותם במרחק, ואז יש פער גדול ביניהם. לכוון, פירושו של דבר, שהמחשבה והפה יהיו מכוונים אחד כנגד השני. כלומר, כל מילה שאתה אומר, המחשבה חושבת על זה. אבל אם אתה מוציא מהפה מילים והמחשבה חושבת על עניינים אחרים של מה, מה, מה הוא אמור לעשות היום, לתכנן, מה, מה הכינו לו לאכול וכן על זה הדרך, אז המחשבה והפה לא מכוונים. לכן צריך לכוון, זה נקרא כוונה פשוטה של פירוש המילים, שהמוח מכוון את פירוש המילים, שזה כל אדם נדרש ובידו להגיע לדרגה כזו של הכוונה בפירוש המילים. אז יכוון בברכות פירוש המילות. זו הוראה ראשונה. הוראה שנייה, כשיזכיר השם, עד עכשיו דיבר על הברכות עצמם, עכשיו מדבר על שם השם. כשיזכיר השם, יכוון פירוש קריאתו באדנות, שהוא אדון הכל, ויכוון בכתיבתו ביוד כה, שהיה והווה ויהיה. פשט דברי השולחן ערוך, כשאדם אומר שם השם, צריך שיכוון גם את הפירוש של הכתיבה וגם את הפירוש של הקריאה. בכתיבה כותבים את שם השם, כך בספר תורה, תפילין, מזוזות, כותבים שם הוויה, י"ק ו"ק. לא אומרים ה', אומרים כ', כדי שלא יהיה... מזכיר ברצף את, שם, את האותיות עצמם. אבל כשהוגה את האותיות, אסור לאדם להזכיר את שם שמיים עם האותיות כמו שהן נכתבות, אלא קורא בלשון אדנות, שהוא האדון, אדון הכל. אז פירוש הקריאה, שאתה מזכיר בלשון אדנות, זה שהוא אדון הכל. הכתיבה, מה זה צירוף האותיות האלה, י', אחר כך ה', hey, אחרי זה ו' ושוב ה', hey, מה העניין בזה? תיקח את ארבע האותיות האלה, יש בהן צירוף של המילה היה, פעמיים ה' וי' זה היה. יש שם פעמיים ה' וו', זה הווה. וגם הצירוף כולו זה מלשון יהיה, שהוא יהיה בעתיד. כי אצלנו, בני אדם, יש עבר, הווה, עתיד. אצל הקדוש ברוך הוא אין עבר, הווה, עתיד. אז למה בכל זאת אנחנו משתמשים בהיה, הווה ויהיה? כי במושגים שלנו זה היה, הווה ויהיה. אז נמצא שכשאדם אומר את שם השם, הטוב ביותר שישתדל לכוון אדון הכל, שזה על צורת הקריאה, איך שהוא קורא, וגם מכוון היה, הווה ויהיה, שזה על שם צורת הכתיבה של שם הוויה. בתורת הסוד לארבע האותיות האלה יש עוד משמעויות גדולות של ארבע עולמות אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שנבראו באלה. ולמה יש פעמיים ה', כל ה' יש לה משמעות שונה, הה' הראשונה והה' השנייה, שזה בריאה וזה עשייה. תמיד העניין הוא של ההוצאה מהכוח אל הפועל. והי' הקטנה, שהיא בהתחלה, אחר כך הופכת להיות ו', שזו אותה צורה, רק מתארכת יותר, שגם בזה יש סודות. בספר הצופן הבאנו בהרחבה את הפירוש של כל העניינים האלה. אבל לא צריך בזמן הברכה, לא כל אחד אה, בדרגה של גדולי ישראל שיכולים לכוון את כל הכוונות שיש בשם הוויה, אז יכוונו לפחות בפשטות, אדון הכל היה הווה ויהיה. וכשאומר שם אלוקים, מה זה אלוקים? הרי אל, פירוש המילה אל זה כוח. למה אומרים אלוקים בלשון רבים? הקדוש ברוך הוא אחד, השם אלוקינו, השם אחד. אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. אז למה לשון רבים, מילה אלוקים בלשון רבים? הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא לשון יחיד, אלוקים לשון רבים. אבל הפירוש, לא שהלשון רבים מתייחס לבורא שהוא רבים חס ושלום, אלא למילה כוח שנמצאת במילה אלוקים. אל זה כוח, כמו יש לאל ידי לעשות עמכם. אז יש לי את היכולת, זה הפירוש יש לאל ידי. אז כשכתוב אלוקים, פירושו של דבר שהוא בעל כל הכוחות כולם. הוא אחד, אבל הוא בעל כל הכוחות כולם. לא כמו העמים הקדמונים שהבינו שיש אל אחד שממונה על המים, אל הים, היו נותנים לו איזה שם, ויש אל אחד שממונה על האש, ויש אחד על המלחמות, וכל אחד יש לו תפקיד אחר, והם שם למעלה מתקוטטים, ככה בטיפשות שלהם חשבו העמים הקדמונים. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אחד, הוא ברא את המים והוא ברא את האש, הם בטיפשותם, לא הסתדר להם איך כוחות מנוגדים, כמו מים ואש, יש בורא אחד שברא את הכל. אז ייחסו כוחות שונים, אבל יש בורא שברא את הכל. מכות מצרים יכל הקדוש ברוך הוא לתת מכת בכורות, ומיד היה פרעה נבהל ומשחרר אותם, כי הוא היה בכור, פחד שמא ימות. למה נתן עשר מכות? כדי להוציא את הטעות הזאת, גם מלב המצרים, גם מלב ישראל. שלא יחשבו שיש אלוהויות שונות בעולם. אז רצה שיראו שמי ששולט במים והופך אותם לדם, זה גם מי ששולט בחיים של בני אדם, שיודע להביא מכת בכורות, והוא שולט בבריאות, שיודע להביא מכת שכין. והוא שולט בבעלי חיים, והוא שולט באש, ובמכת ברד, ובצמחים, ובעפר, וכך הראה להם בכל המכה ומכה שליטה בכל מערכות הטבע, כדי שידעו שיש בורא אחד שברא את הכל. אבל כל זה מסתתר במילה אלוקים, שהוא אל אחד, אבל הוא בעל כל הכוחות כולם. כשאומר ברוך אתה השם אלוקינו, יכוון, הוא האלוקים שלנו, אלוקינו הוא האלוקים שלנו, שהוא בעל הכוחות כולם. אז כשהוא אומר שם הוויה, זה אדון הכל, היה הווה ויהיה. שם אלוקים, שהוא בעל כל הכוחות כולם. משנה ברורה, סעיף קטן א'. פירוש המילות, כמו שאמרו חז"ל, שלא יזרוק הברכה מפיו, אלא יכוון בעת האמירה, ויברך בנחת. כלומר, יאמר מילה במילה. הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, תמיד היה אומר שטוב שכל אדם ירגיל את עצמו לברך הברכות הרגילות, לחלק אותן לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז ככה מברך בנחת ושם לב לכל מילה ומילה. וזה לשון ספר חסידים, סימן מ"ו. כשהוא נוטל ידיו, או שמברך על הפירות, או על המצוות השגורות בפי כל אדם, כמו להתעטף בציצית, להניח תפילין, יכוון ליבו לשם בוראו אשר הפליא חסדו עמו, ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם, וציווהו על המצוות. כלומר, אם הוא אוכל, שותה, יכוון על, ה... על הודעה להשם, על מה שנתן לו, את מה שהוא מחזיק עכשיו ביד. אם זה עניין ברכת המצוות, אז הוא מודה להשם שנתן לו את המצווה הזאת, שמקבל ממנה שפע גדול בעולם הזה ובעולם הבא. ולא יעשה כאדם העושה דבר במנהג, כלומר מתוך הרגל, הוא מוציא דברים מפיו בלי הגיון הלב. הגיון מלשון הגייה, בלי שהלב יתבונן בדברים. ועל דבר זה חרף השם בעמו, ושלח לנו ביד ישעיה ואמר, יען כי ניגש העם הזה, כלומר אמנם ניגשו אליי, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני. על זה הקדוש ברוך הוא כעס עליהם. אומר, נכון שאתם אה, ניגשים, מתפללים, מברכים, אבל איפה הלב? ועיין שם עוד מה שהעריך בגודל העונש עבור זה. מצד שני, צריך גם לדעת להיזהר, לא כמו אלה שאומרים, העיקר הלב, ועוברים אחר כך את כל העבירות כולם. אומר, העיקר בלב אני מרגיש את אלוקים, אני מחובר לאלוקים, אני אדם רוחני. יש אנשים שמתעסקים ברוחניות של הבל, וקוראים לעצמם אנשים רוחניים. רוחני אמיתי זה אדם שעושה את רצון השם, שהוא משליט את הנשמה על הגוף, את התורה והמצוות, את רצון השם על היצרים שלו. זה נקרא רוחני אמיתי, שהוא מקדש את הגשמיות על פי רצון השם. לא שהוא אומר, אני בלב מחובר, אני בלב קשור, זה דבר שצריך להיזהר מהטעות הגדולה הזו. היה פעם, כמדומני זה היה הרב שלום שבדרון, או הרב שבתא יהודלביץ', אחד משניהם. שניהם היו מגידים בירושלים, כשהייתי ילד, היה, היו בעלי מוסר עצומים, הרבה היו הולכים לשמוע אותם ומתחזקים הרבה על ידם, והיום מסתובבים בכל הארץ. אז הוא סיפר שפעם אישה אחת, בישרו לה שבנה נפגע בתאונת דרכים. אז היא רצה מהר לבית החולים הדסה לשאול מה קרה. פגשה את הפרופסור, כולה מודאגת, מה שלום הבן? אמר לה, אני יכול לומר לך שהלב פועם. שאלה אותו, ושמעתי שהיה משהו עם העיניים, מה קורה עם העיניים? אמר לה, את העיניים הוא איבד. אמר לו, ומה עם האוזניים? הוא איבד את השמיעה. נכנס ללחץ, ומה עם הרגליים? אמר לה, נשאר בלי רגליים. וידיים? אין ידיים. אבל הוא אומר לה, אבל מה את לחוצה? העיקר הלב. הלב פועם, הלב מתפקד, מה, מה דואגת? הוא ככה אמר את זה בחצי חיוך, לא שהיה סיפור כזה. הוא רק רצה לומר שזה לא נכון לומר העיקר הלב והעיקר הלב. יש גם את כל המערכות שאדם צריך להפעיל את עצמו על פי רצון השם. משנה ברורה, סעיף קטן ב'. קריאתו באדנות, כי השם הנכבד והנורא, אסור לקרותו ככתבו. כמו שאמרו חז"ל, ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. הוגה את השם באותיותיו, הכוונה שאומרת שם הוויה וממש אומר אותו כמו שהוא כתוב. אלא צריך לקרותו כאילו היה כתוב שם אדנות. וגם בנקודת, כלומר הניקוד יהיה, כמו שכתוב כאן, דהיינו האלף בחטף פתח, אבל לא בפתח לבד או בשווה לבד, והדלת בחולם, והנון בקמץ, וידגיש היוד שתהא ניכרת יפה. כלומר, שלא יגיד אדונה, כי היוד ברחה לו, אלא גם את היוד. רק בכוונה יכוון לשם הוויה, וטעם הנגינה הוא מלרע. יש מלעיל ויש מלרע, כמו שכתוב אצל רחל. והנה רחל ביתו באה עם הצאן, ויש באה עם הצאן. יש הבדל בין מלעיל לבין מלרע. משנה ברורה, סעיף קטן ג', שהיה והווה ויהיה. ובביאור הגר"א כתב, דלפי עומק הדין אין צריך לכוון אלא פירוש קריאתו. דבכל מקום הולכין אחר הקריאה. כלומר, גיא הוא מכוון אדון הכל, אומר הגר"א, מעיקר הדין זה מספיק. אף שיש בכתיבה סודות גדולות. לבד בקריאת שמע, שם צריך לכוון גם כן שהיה, הווה ויהיה, עיין שם. ובמקום שנכתב באדנות, יש מקומות בתורה, או בתהילים, שכתוב שם אדנות. לכולי עלמא, אין צריך לכוון, אלא שהוא אדון הכל. כי אין פה קריאה וכתיבה, שניהם אחד. אם אחד מספר חסדי השם שעשה לו, ומתחילה מזכיר השם, כלומר התחיל בשם השם, ורוצה לגמור דבריו מה שעשה לו השם, אסור להפסיקו בדברים. שמא מתוך כך לא יגמור דבריו, ונמצא שהזכיר שם שמיים בחינם. אבל אם רוצה לקלל שום אדם, שום הכוונה איזה אדם, והתחיל בשם, מצווה להפסיקו שלא יגמור דבריו ולא יחטא. אדם שמקלל את חברו בשם השם עובר איסור מהתורה, לאו דאורייתא עובר. צריך להיזהר בזה. גם קללה רגילה אסור, אבל כשזה בשם השם עוד יותר חמור. שולחן ערוך סימן ו', דין ברכת אשר יצר ואלוקי נשמה ופירושיו ובו ד' סעיפים. כשיצא מבית הכיסא יברך אשר יצר את האדם בחוכמה. שבריאת האדם היא בחוכמה נפלאה. כלומר, לפי הפירוש הזה, פשט הדברים, עצם המילים אשר יצר את האדם בחוכמה, אמורות לעורר את האדם להתבוננות שבריאת האדם נעשתה בחוכמה. כל פלאי גוף האדם, וכמה שהשנים חולפות וחוקרים יותר את גוף האדם, כך עומדים ומתפעלים יותר ויותר מהמורכבות ומהתחכום והעומק שיש בגוף האדם. אבל כאן מביא לנו בשולחן ערוך כמה דוגמאות של פירושים שונים על הפלא הגדול שיש בגוף האדם. ויש מפרשים על שם שהגוף דומה לנוד מלא רוח והוא מלא נקבים כדלקמן בסמוך. ובכל זאת הרוחניות מוחזקת בפנים. ויש מפרשים בחוכמה, שזה לא הולך על הגוף עצמו שיצר אותו בחוכמה, אלא שהמהלך היה בחוכמה, שהתקין מזונותיו של אדם הראשון ואחר כך בראו. סידר את הכל, ברא את העולם עם הצמחים וכל מה שרצה לברוא בעולם, ורק אחר כך ברא את אדם הראשון שיגיע וימצא הכל מוכן. וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, ממשיך לבאר עכשיו מעבר ליצר את האדם בחוכמה, מה זה ההמשך הזה? וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, פירוש. נקבים רבים כגון פה וחותם ופיית טבעת, וגם ברא בו איברים רבים חלולים כמו לב וקרס ומעיים. יש הבדל בין נקב לבין חלל. נקב, אתה מסתכל על הגוף מבחוץ, יש בו נקב. הנקב של הפה, הנקב של האף, של האוזן, זה נקרא נקב. שמבחוץ יש נקב. חלל מה זה? זה איבר שהוא סגור ויש בתוכו חלל. זה נקרא חלולים חלולים. והחללים האלה יש להם תפקיד. הקיבה צריכה לקבל את המזון. הריאות, יש בהם כיסים שאתם צריכים לקבל את החמצן שמבחוץ. כל מערכות הגוף, פלאים. גם הפתחים זה פלא, שיש בדיוק פתח של כניסת המזון, פתח של הוצאת הפסולת, פתח של כניסת האוויר. אנחנו התרגלנו לזה, אבל אדם שהם... פותח את העיניים, קצת מפעיל את המחשבה, מתפעל. אפילו מהדברים הכי פשוטים שיש בגוף. שאם יסתם אחד מהם, כלומר שבנקבים יש נקב אחד שהוא הפה, שכשהוא במעי עמו הוא סתום, הרי העובר אוכל מהטבור, וכשיוצא לאוויר העולם הוא נפתח, שמשם נכנס המזון. ואם כשיוצא לאוויר העולם היה נשאר סתום, לא היה אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. והיום גם גילו עד כמה הלב עצמו עשוי בצורה פלאית, שיש בו בלב עצמו, אצל העובר, מחזור הדם עובד בצורה שונה איך שהוא עובר ב... בלב, כי הוא מחובר לאימא. אבל ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם, יש כמין שסתום שסותם את הפתח עד סוף ימיו של האדם. כלומר, בזמן שהוא ברחם אימו, הזרימה של הדם בלב, בין החדרים השונים, יש פתח מסוים שזה עובר בצורה מסוימת. אבל אחרי שנולד ויוצא לאוויר העולם, יש כמו פקק שעולה וסותם את הפתח, וכך כל חיי האדם זה ממשיך. אם לא היה סותם אותו, היה מת. ועוד יש לפרש שגבול יש לאדם שיכולים נקביו להיסתם ולא ימות. וכיוון שעבר אותו הגבול, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. וכיוון שבכלל הנקבים הם פי הטבעת ופי האמה, ובכלל האיברים החלולים שאם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים הם קרס ומעיים, שפירא ושבח זה מעניין עשיית צרכיו. בא להסביר למה דווקא, הרי הברכה הזו היא נכונה כל היום. למה אומרים אותה דווקא כשאדם מתפנה ועושה צרכיו? כי העניין הזה של היסתם או ייפתח נוגע מאוד לעשיית הצרכים. ואפשר עוד, שמאחר שאם יוצא לנקביו ביותר, עד שאם עבר הגבול ימות, בכלל שאם ייפתח אחד מהם הוא. והווה שאם ייפתח אחד מהם, נמי מעניין עשיית צרכיו ממש. אנשים שיאבדו נוזלים על ידי שיפתח אחד מהם עלולים למות מאיבוד נוזלים. רופא חול בשר על שם הנקבים שברא בו להוציא פסולת מאכלו. זאת אומרת, איפה יש רפואה שהוא מרפא את הגוף כל, כל יום ויום, כל רגע ורגע, אפילו שאדם עדיין לא חולה, על שם הנקבים שברא בו להוציא פסולת מאכלו. כי אם יתאפש בבטן, ימות. והוצאתו היא רפואה. זה שהקדוש ברוך הוא ברא מערכת של הוצאת הפסולת, זה עצמו חסד השם איתנו, בפלאי הגוף. גם עצם העניין שהגוף כל כך מתוחכם לדעת לסנן, האדם אוכל מאכלים שונים, ויש לו בגוף כמו מעבדה כימית, מעבדה עם מדענים שבודקת את כל מה שהוא אוכל, איפה יש בו סידן, מוציא את הסידן, שולח למקומות בגוף שצריכים סידן, שולח לעצמות. איפה יש חלבונים, שולח לחלבונים, איפה יש נוזלים, שולח שצריך נוזלים. ממש מפרק את כל המזון ומסדר אותו בצורה נפלאה. אישה הרה, צריכה, אישה יולדת, כשהיא הרה צריכה חומרים שהעובר יתפתח, אז היא אוכלת תפוחי אדמה, בשר, דגים, הגוף יודע לקחת בשביל העובר. אחרי הלידה, היא צריכה עכשיו בשביל לייצר חלב עם חומרים מסוימים, אז הגוף יודע איך לפרק את החומרים, לייצר עם זה חלב. החלב עצמו של האישה, כידוע, משתנה מזמן לזמן. תינוק ביום שנולד, החלב הוא לא כמו אחרי שבוע, או כמו אחרי שבועיים מהלידה. החלב עצמו משתנה ההרכב שלו, לוקחים מעבדה, בודקים את החלב הזה, רואים שכל זמן הגוף מייצר בדיוק את החומרים שהתינוק צריך בגיל הזה. בגיל יומיים, איזה חומרים הוא צריך בשביל להתפתח? הגוף מייצר, מכניס לחלב את אותם חומרים. בגיל שבוע הוא צריך שינוי בהרכב, אז הגוף מייצר, הוא כבר גדל, צריך חומרים אחרים. אחר כך מגיע לזמן, צריך יותר סידן, אז מקבל יותר. ההרכב של החלב משתנה מזמן לזמן, שזה פלאי הבריאה. הרי התינוק כבר לא חלק מהגוף של האימא. ובכל זאת הגוף מתאים את עצמו בדיוק לייצר מה שהעובר הזה צריך. הוא מפליא לעשות, מפני שהאדם דומה לנוד מלא רוח. נוד זה כמו כד כזה, שהיו עושים אותו בזמנם, אבל היו עושים אותו מעור של עיזים. לוקחים את העז אחרי ששוחטים את העז, אוכלים את בשרו, את האור שהפשיטו ממנו היו מייבשים, תופרים אותו, עושים ממנו נוד, ממלאים בו מים, לוקחים אותו. זה היה יותר קל, ככה ל... לוקחים כד חרס, הכד לבד כבד. אז הלכו לשאוב, זה היה כבד כך. אבל הנוד של המים היה יותר קל למסעות ממקום למקום. אז גוף האדם דומה לנוד מלא רוח, עור שהוא מלא רוח, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה של מחט, הרוח יוצא, כמו בלון. והאדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו. הרי זה פלא. ועוד יש לפרש על שם שבורר טוב המאכל ודוחה הפסולת. כמו שהזכרנו שהגוף יש בו מערכת לקחת את הטוב שבמזון ואת הפסולת להוציא החוצה. הגהה, ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, והכל הוא על ידי שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. נראה משנה ברורה, סעיף קטן א'. חלולים, פירוש איברים חלולים, ולא יאמר החללים, דבחלל לא שייך בריאה, חלל הוא ריק. חלול, הכוונה שהאיבר הוא חלול בתוכו. שאם ייסתם כן היא גרסת הרמב"ם, אבל גרסה שלנו ברש"י וריף והראש, אם ייפתח קודם. אז כל אחד יגיד כפי מנהגו, מנהג הספרדים כמו השולחן ערוך. כלומר שבנקבים, משום שגרסתו היה אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, וקשה לו, דאדם סותם פיו הרבה שעות, ולזה אמר, כלומר, אבל מנהגנו שלא לומר אפילו שעה אחת, כמו שכתב הר"ם, וכן מוכח באגודה, כן כתב המגן אברהם, וכן משמע בביאור הגר"א ועיין תז. אבל המנהג שלנו, הספרדים, עדות המזרח, כמו השולחן ערוך, שכן אומרים את הנוסח אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, או אי אפשר להתקיים. ד', אי אפשר, ככה מנוקד כאן, אבל אומר אי בצרה תחת האלף, כי המילה נגזרת מן עין, כן כתבו הבאר היטב והפרי מגדים, או בשערי תשובה מיישב הגרסה בחירי, כשגם כן כוונתו לומר אין, כמו אין, כמו דכתיב אי כבוד, שפרש רש"י שם, שכוונתו כמו אין כבוד. רופא חולי, ככה הניקוד פה, בא ושלה ומטה משה כתבו שאין לומר חולי, רק רופא חול בשר. ותז כתב, דשני הגרסאות הן נכונות, וחלילה למחוק אחת מהן, עיין שם. דבר רוחני ובכוונות כתוב שהנשמות נהנית מרוחניות המאכל, והגוף נהנה מגשמיות המאכל, ומכוח זה קשורים זה בזה על ידי המאכל. הוא בא להסביר את הפלא הגדול, איך יכול להיות שאדם שלא אוכל מזון, הנשמה יוצאת מגופו. וכי הנשמה צריכה אוכל גשמי? למה אדם מת כשהוא לא אוכל? אומר האריזל, על הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. ומה מקיים כל דבר עד עצם היום הזה? הדיבור של הקדוש ברוך הוא מהדהד עד היום. אצלנו יש עבר ועתיד. אצל בורא עולם, כשאמר יהי אור, זה, זה הרגע אמר יהי אור. הדיבור הזה מהדהד כל הזמן. והוא מקיים את כל הבריאה. זאת אומרת, כל דבר חומרי הוא בעצם, יש בו ניצוץ רוחני שזה בא מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, שזה מקיים אותו, שבלי זה אין לו קיום. אומר הארי, זה מה שכתוב, שכל אדם צריך לדעת, שלא על הלחם, כלומר על החומר שבלחם, יחיה האדם, האדם בה"א הידיעה זו הנשמה. כי הגוף הוא רק לבוש, האדם האמיתי זו הנשמה. לכן לא כתוב שם כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא לא על הלחם לבדו יחיה האדם, הנשמה, כי על כל מוצא פי השם, הדיבור שדיבר הקדוש ברוך הוא בזמן הבריאה, על זה יחיה האדם. למה? כי כשאדם אוכל, הגוף ניזון מהחומר שבמזון, והנשמה מקבלת חיות מהרוחניות שיש במזון. אז הנשמה עצמה גם זקוקה לאוכל, כי הרוחניות שבמזון נותן קיום. לכן, בעברית, על כל דבר אתה יכול לקרוא לו בשם דבר. תן לי את הדבר הזה. אתה מצביע על לחם, אומר תן לי את הדבר הזה. מצביע על שולחן, תן לי את הדבר הזה. כי המילה דבר, מה זה דבר? מלשון דיבור. כי אין דבר בעולם שהוא לא דיבור. אז כשאתה אומר, תן לי, אתה אומר, תן לי את הדיבור הזה, כי מה זה? זה דיבור, וזה דיבור, וזה דיבור. הכל דיבורים. כל דבר זה דיבור של הקדוש ברוך הוא שהוא דיבר, ומזה נוצר הכל. לכן זה נקרא בשם דבר. על פי זה נבין למה כשאדם אוכל דבר לא כשר, הוא מזיק לעצמו. כי הקדוש ברוך הוא, שיודע כל דבר מה הוא ברא, ובאיזה איזה, איזה דיבור שהוא ברא בכל הבריאה כולה, זהו דיבור שצריך לפעול לטובתו של האדם, ואיזה דיבור שיצר את אותם בעלי חיים, שעל פי החוכמה האלוקית, זה דבר שהוא לא טוב לאדם. איך שבורא עולם עשה לפי חוכמתו. כמו שעשה יצר הרע בעולם, כדי להכניס אדם לניסיונות, ככה גם זה לעומת זה עשה אלוקים, עשה בבריאה דברים ששייכים יותר לצד של הקדושה, דברים שייכים יותר לצד של הסטרא אחרא. אנחנו בתור בני אדם לא יכולים לראות הבדל בין בשר גמל לבין בשר פרה. אבל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו לימד אותנו, זה טוב וזה טוב, לא טוב, את זה תאכלו ואת זה אל תאכלו. כי זה, ברוחניות שבו, זה לא, לא טוב לרוחניות שלכם. מה שאין כן הדבר האחר לא יזיק לרוחניות שלכם. זה הכל על פי חוכמתו יתברך. שולחן ערוך סעיף ב' יש נוהגים להמתין לברך על נטילת ידיים עד בואם לבית הכנסת ומסדרים אותו עם שאר הברכות. ובני ספרד לא נהגו כן. ועל כל פנים לא יברך שתי פעמים. ומי שמברכם בביתו לא יברך בבית הכנסת, וכן מי שמברכם בבית הכנסת לא יברך בביתו. ומי שלומד קודם שייכנס לבית הכנסת או מתפלל קודם, יברכם בביתו ולא יברך בבית הכנסת. ואפילו בקאי גוונה יש נוהגים לסדרם עם שאר ברכות בית הכנסת ואין מברכים בביתם. פה מדבר על נטילת ידיים של שחרית, שאדם קם בבוקר, נטל ידיו לסירוגין, וצריך לברך על נטילת ידיים. אז זה אומר, אמנם יש כאלה שנוהגים להמתין, לברך על נטילת ידיים עד שבאים לבית הכנסת, ואז מברכים עם כל שאר הברכות, אבל בני ספרד לא נהגו כן. וכך באמת ראוי לעשות, כשאדם בביתו נוטל ידיו, מיד יגביה ידיו ויברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. משנה ברורה, סעיף קטן ז', להמתין קבלה מרבי יהודה החסיד, היוצא מביתו לבית הכנסת קודם שיתפלל יאמר פסוק שמע ישראל, אבל יכוון שלא לצאת בזה המצוות עשה דקריאת שמע, אלא אם כן ירא שיעבור זמן קריאת שמע. ואין לקמן בסוף סימן מ"ו, מה שכתבנו במשנה ברורה שם. לברך, יש נוהגין להמתין מלברך על נטילת ידיים עד בואם לבית הכנסת. ודווקא אם הולך מיד לבית הכנסת, אבל אם לומד אחר הנטילה, זאת אומרת, הוא נשאר בבית ולומד. וכל שכן כשמפסיק בשיחה בטלה, ואחר זה הולך לבית הכנסת ומברך שם על נטילת ידיים, לכולי עלמא לא אביד שפיר. כלומר, גם מה שכתב הרמה, שמי שמברכם בבית הכנסת לא יברך בביתו, ומי שלומד קודם שייכנס לבית הכנסת או מתפלל קודם, יברכם בביתו ולא יברך בבית הכנסת. הדברים האלה, באופן שהוא יודע שיש לו איזה סוג של הפסק מהנטילת ידיים עד שהוא ילך לבית הכנסת, באופן כזה ודאי שיברך בביתו, ולא ייטול, יעשה הפסק בדברים אחרים, ורק אז יברך על נטילת ידיים. על כן, אותם שאומרים תהילים קודם על נטילת ידיים, לא יפה הם עושים, דהווה הפסק גדול. כתב הלבוש, אותם שאומרים תהילים טוב יותר שיאמרו קודם התפילה, עיין שם הטעם. משנה ברורה ט', לא נהגו כן, והסכמת האחרונים לנהוג כאנשי ספרד, שלא להפסיק לכתחילה בין ברכת על נטילת ידיים והנטילה, אלא מיד כשנוטל ידיו צריך לברך על נטילת ידיים. אך אם בעת שנוטל ידיו הוא צריך לנקביו, שאפילו בדברי תורה אסור, ואפילו אם יכול להעמיד עצמו עד פרסה, כלומר 72 דקות הוא יכול להתאפק, בכל זאת, אין לו לברך על נטילת ידיים עד שיעשה צרכיו, ויברך על נטילת ידיים ואשר יצר. אם הוא צריך לנקביו, אז איך יוציא שם השם מפיו? יברך. לכן קודם יתפנה, ואחר כך יברך את שתי הברכות ביחד. ואין לקמן בסימן צדיק ב' סעיף א' בהגה ומשנה ברורה שם, ואין להם בסימן ד' משנה ברורה שכתבנו שם, בשם החיי אדם, שלכתחילה יותר טוב להמתין מלברך על נטילת ידיים, עד לאחר שמנקה עצמו ורוצה להתפלל, דאז יוצא לכולי עלמא. ואין שם ביאור הלכה שכתבנו שטוב שאז יסדר אחר ברכת על נטילת ידיים ואשר יצר גם שאר ברכות השחר. ובאופן זה מה יראה החיי אדם שכתב שיוצא לכולי עלמא. ועיין שם בביאור הלכה שבמעשה רב כתב גם כן כ"החיי אדם". ומכל מקום, העושה כשערי תשובה, יש לו גם כן על מה לסמוך. משנה ברורה, סעיף קטן, י', זה הולך על דברי הרמה, שאמר, ועל כל פנים לא יברך שתי פעמים, ומי שמברכם בביתו, לא יברך בבית הכנסת. עיין מגן אברהם ופרי מגדים, ושאר אחרונים שהסכימו, שאפילו שליח ציבור שברך בביתו, שוב לא יברך בבית הכנסת. כלומר, ברכת על נטילת ידיים, ברכת, לא תברך עוד הפעם, אפילו שזה שליח ציבור. דבימינו הכל בקיאים, וכל אחד מברך לעצמו, ואין רוצה לצאת ברכת השליח ציבור. אז בשביל מי הוא מברך? לא מוציא אף אחד. על כן מקום שנהגו שהמנהג שהשליח ציבור אומר כל הברכות בציבור, כמו במקומותינו שהמנהג כן בימים נוראים, שמברך בציבור גם על נטילת ידיים ואשר יצר וברכת התורה, ייזהר מתחילה שלא יברך אותם בביתו. יש מהחסידים שנוהגים כל יום ויום, שאחד מברך את כל ברכות השחר בבית הכנסת ועונים אמן. אז הוא, רק מה שלא ברך יכול לברך. אבל אין נטילת ידיים שברך בבית, לא יברך בבית כנסת. ואם הראה שכבר ברך אותם בביתו, יראה לבקש לאחד מהשומעים שעדיין לא ברך, שיכוון לצאת בברכתו. אך אז יהיה זהיר השליח ציבור מאוד להשמיע כל לשון הברכה, ולא כמו שנוהגים באיזה מקום שהשליח ציבור משמיע רק לשון תחילת הברכה וסופה. שכיוון שכוונתו אז בברכה להוציא, כוונה להוציא ידי חובה את זה ששומע, צריך השומע לשמוע כל לשון הברכה. משנה ברורה י"א. הרמ"א כתב, ואפילו בקאי גוונה, שמה, שהוא לומד קודם שייכנס לבית הכנסת, או מתפלל, בביתו, מתפלל קודם, אז יברכם בביתו ולא יברך בית הכנסת. אומר הרמ"א, שיש נוהגים לסדרם עם שאר ברכות בבית הכנסת ואין מברכים בביתם. אדם שלומד או מתפלל קודם, יש כאלה שממתינים לבית הכנסת. משנה ברורה י"א, בקאי גוונה, היינו מה שנוהגים רוב המון העם להתפלל סליחות קודם אור הבוקר בימי הסליחות. ושם מזכירים כמה פסוקים. ואחר כך מברכים על נטילת עם ברכת התורה. ולעניין ברכת התורה יש ליישב קצת, ובאותן הפסוקים אין אומרים אותם אלא דרך תפילה. ולא נתחייבו בהם בברכת התורה לפי דעת איזה פוסקים, כמו שנתבאר בסימן מ"ו סעיף ט' בהגעה, עיין שם משנה ברורה. אך לעניין נטילת ידיים שמפסיקים בהפסקה כזאת, צריך עיון ליישב. איך עושים הפסק כזה גדול בין הנטילה לבין ברכת על נטילת ידיים? והסכימו האחרונים שלא לעשות כן, אלא יש לברך בביתו מיד בקומו, ושוב, אין, אין לברך על נטילת ידיים בבית הכנסת, כמו שנתבאר בסימן ז' סעיף א', או שבעת קומו לא יברך על נטילת ידיים, אלא אחר גמר הסליחות יבדוק עצמו לנקביו, או יטיל מים וישפשף, ואז יברך על נטילת ידיים ואשר יצר, ויתפלל, וכמו שכתבנו לאל, בשם החיי אדם. אבל כבר הזכרנו למעלה שהפתרון הזה, לברך על נטילת ידיים על ידי אשר יצר, לנו, הספרדים, לא פתרון טוב. לכן, הנכון ביותר הוא שבכל אופן קם בבוקר, נוטל ידיו, מברך על נטילת ידיים, אם צריך להתפנות, אז קודם יתפנה ואחר כך על נטילת ידיים, אחרי זה ילך ללמוד, יעשה מה שצריך לעשות, אם הוא צריך להתעכב באיזה דברים, כמו תהילים, סליחות וכדומה, לפני התפילה. אבל ברכת על נטילת ידיים יברך סמוך לנטילה כמה שיותר. יש פסוק בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כלומר, התורה דורשת מהאדם שישמור על הנפש שתישאר בתוך הגוף. בפסוק הזה יש בו כמה רבדים של עומק, אבל אחד הביאורים שהאדם צריך להיזהר מאוד לשמור על בריאות הגוף ועל חייו בעולם הזה. לכן הרמב"ם בהלכות דעות, אף על פי שמדובר בספר הלכות, אבל הכניס את כל הפרטים שנוגעים לכללי שמירת בריאות הגוף. שהאדם יאכל מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך, ושיפחות כמו רביע משביעתו, לא ימלא את עצמו יותר מדי. שיתעמל בכל יום, שיתפנה, כלומר ישמור על גוף נקי, נתן שם את כללי הנהגת הבריאות, והוא מציין שהאדם ששומר על הבריאות של הגוף, הוא בעצם עובד את השם בדרגה יותר גבוהה. כי אם הגוף חולה וחלש, אה, תרופות, לא מרוכז. איך האדם הזה יצליח להתפתח מבחינה רוחנית, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להאריך ימים, כל יום נוסף שהוא חי בעולם, זה עוד הנחת תפילין, עוד ברכות שהוא מברך, עוד שבת שהוא שומר. לכן ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חלק מהעניין הזה זה גם הזהירות בדרכים. יש כאלה מתייחסים לזהירות בדרכים כאל עניין אה, גשמי נטו, כאילו עניין חומרי. לאמיתו של דבר, הכללים של הזהירות בדרכים הם כללים הלכתיים, כי החוקים שנקבעו הם לא חוקים שרירותיים, הם חוקים שיש בהם היגיון על פי חשיבה גדולה של דברים שיכולים לסכן את האדם. לכן, אדם שמגיע לרמזור אדום, הוא אומר, אין פה מכוניות, אני עכשיו עובר, מה יש בזה? בטוח לא יקרה לי כלום. אבל ייתכן מאוד שיש ילד שרואה אותך עובר באדום, ואז גם הוא מזלזל, אבל הוא לא יודע להיזהר כמוך. יכול להיות שהוא נמצא באיזה חלון של בית שאתה לא רואה אותו, והוא רואה איך שאתה עובר. הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה ראש שיבת כל תורה, אחד מגדולי הדור. נסע פעם ברכב עם אב ובנו. הבן, נער, נסע עם אביו, והסיעו את הרב. והאבא הזה עבר על כל חוקי התנועה. עוקף בקו לבן, ונכנס בלי לעצור בתמרור עצור. הרב שם לב לדברים, מאוד לא מצא חן בעיניו. ברגע שהבן ירד מהרכב, האבא קצת נסע, הרב אמר לו, תעצור, אני יורד עכשיו. הוא אמר לו, מה קרה עכשיו? אמר לו, אתה לא שומר על כל חוקי התנועה, אסור לנסוע איתך, זה סכנת נפשות. אז הוא רצה להבין, אמר לו, ולמה הרב רק עכשיו, אה, רק אחרי שהבן שלי ירד, פתאום הרב אומר שהרב יורד? אז אמר לו, כתוב, נוח לו לאדם שיזרוק עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו. אם ליד הבן שלך הייתי אומר לך, אני יורד עכשיו, היית מתבייש בפניו, היית מתבזה בפניו ש... שאני יורד מהרכב בגלל שאתה נוסע לא בסדר. וכתוב שנוח לאדם שיזרוק עצמו לכבשן האש. אז נשארתי בסכנה הזאת של הנהיגה שלך, כדי לא לבייש אותך לפני הבן. עכשיו שהוא ירד, על פי ההלכה אני חייב לרדת, ונשמרתם מאוד נפשותיכם. אסור לנסוע איתך, אתה לא, לא יודע להיזהר בדרכים. למד מזה מוסר השכל גדול בשני מסלולים, גם בזהירות בדרכים, ועד כמה צריך להיזהר בכבוד הזולת, שלא לבייש אותו, שלא להלבין את פניו, שזה גם דבר ש...